Welcome back! É época de botas das aulas, it's back to school time! Hoje vamos ah, para o melhor papelaria da cidade. Papelaria? Paper store? Não, não. Office Supply Store. Aqui é papel art. A gente está chegando, a gente vai ver que atendimento, uma loja limpa. It's a clean store. It's, it's great service. Uh, this is the store where you want to buy your stuff. Guys, This is an amazing place to be. Welcome back to school. Welcome back to school. Bem-vindos às voltas das aulas. É, aqui a gente está chegando. Vamos lá, galera. Bem-vindo à volta das aulas. Today is welcome back to school. It's a little different in English. We say welcome back to school. Here behind me is an office supply store, not a paper store. Office supply store. Papel e arte. A melhor papelaria na cidade. A melhor papelaria na cidade. The best office supply em João Malavade. Ei galera, nós chegamos aqui papel arte. Vamos ali dentro Vamos lá. E aqui, ó, aqui tem todos os toques. É bonito, limpo, eficiente, tem tudo. Bom atendimento, galera. É o único lugar que você quer comprar sua back to school supply. It's beautiful, it's clean, it's efficient, has everything you need, and wonderful attendimento. back to school. Paper, pencils, pens, scissors, backpack, book bags, oh, all a lot of them. Book bags, they have pencil sharpeners, pencils, markers, rulers. What else? What else? What else? Everything you need. Tudo que você precisa é aqui nessa loja. Notebook or spiral notebook. Que spiral notebook? é Spiral Notebook. Não é notebook para um computador. Isso é notebook. Or spiral, spiral, spiral notebook. E look at all the highlighters. Oh, isso é eh, markers, pencil, erasers. Look at the erasers, erasers. Shh. Erasers. Wow. <laughs> post-its, post-its, more post-its, kitty cat post-its, Ninja Turtle post-its, Minnie Mouse post-its, kitty cat, bunny rabbit, poker. I like poker. Don't play poker, kids. Post-it stickers, paper clips, staplers, grampeador, é, eh, o clips, paper clips, stickers, adhesivos, post-its, post-its, markers, marcador, marcador de quadro, marker, marker for the whiteboard, marker, glue, cola, glue, white glue, transparent glue, envelopes, tudo que você precisa, galera, para Back to School. Obrigado por assistir mais um vídeo e se você quer, curte-se, inscreve-se e não esqueça também papel e arte. Eu agradeço muito papel e arte por me deixar entrar o olho bonito deles e aproveita essa oportunidade para te mostrar e não esquecer, chega aqui para Back to School.